jama'a barkanmu da sallar juma'a da fatan an yi sallar juma'a lafiya kuma allah ya amshi ibadunmu allah ya ɗora a mizani na shari'a albarkacin wannan rana allah ya kankare mana kurakuranmu kar mu manta dai wannan rana ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yawaita mai salati idan ka yawaita salati ga annabi to za ka samu garaɓasa mai yawa musamman a wannan ranar annabi ya ce dukkan salatin da aka mai ana bijiro mishi iya gani to amma a wannan ranar ya ce ku yawaita mun salasi yawaita salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar to ya yi muhimmanci sama da sauran ranaku saboda farala ta wannan ranar ita wannan ranar a ita ce aka halicci annabi adam alaihi salam sannan a cikin da aka shigar da shi aljanna a cikin da aka fitar da shi Allah ba mu albarkacinta Allah samu dace